Ішпеші, мама. Екінші бөлім. Уақытша ғой. Жұмыстарым реттелсе, мұның бәрі қалат деген Ақжан өзіне сенімді. Аллашының көңілі босай бастады. Бас айналып бір жеңілдікті сезінсе де, жылағысы келіп отыр. Уақытша дейсің бе? Мейлі уақытша болса жақсы ғой. Құрбым Әлияны аяймын. Өмірі қорлықта өтіп жатыр деген оның көзінен парт-парт жас үзілді халық әртісі лашын пәленшееваның кезекті концерті басталды десейші. неге жылап отырғаныңды өзің де білмейсің ғой деп әйелін кекеткен ақжан кезекті стақанды толтырып өзі құйып берді лоқсымады жиркенбай қағып салды лашын мұны су ішкендей сіміре салған өзіне таң қалған ол бір кезде билегісі келді жақында сатып алған күйеуінің ұялы телефонынан мұңды әуенді қосып бөлме ішінде ары бері теңселіп жүре бастады бір кезде екі қолын кең жайып қанатша сермеп бөлмен айналды айқайлап өлең айтқысы да келеді әуенмен бірге қалықтап керемет күйге бөленуде ақжан әйелінің биіне миығынан күле сүйсініп қарап жатыр ұнайды өзіне осы халі келші деп құшағын ашты жатқан жерінде мен билегім келеді билеп алайыншы кетші жоламашы маған деген лашын қанатын сермеп биікке алысқа ұшып кеткісі бар ақжан шыдасын ба мұның бетін қайтарған сайын аңсары ауып барады орнынан қарғып тұрған ол әйелін бас салып шешіндіре бастады мас болған екеуі дәл сол жерде анадан туғандай жалаңаштанып құшақтарын айқастырды мұндай кезде бөлек қой мүлдем бөлек екеуі кеше ғана қосылған ғашық жандарша өліп өшіп әбден құмарларын қандырды күйеуі ұйықтап қалды бұл тірліктен соң ал лашын киімдерін қайта киіп дастархан жинамақ болды орнынан тұрмақ болып еді жер тербелгендей басы айналып қоя берді сорайған бөтелкені дастархан үстінен алып стол астына жасыруға ғана шамасы келді оның балаларынан ұялған түрі ғой қазір жинаймын ыдыстарды жуып қоямын менің ішкенімді екі балам білмей де қалады деп теңселіп отырған лашын сол орнында қисайып жата тұрғысы келді сол жатқаннан таңға жуық бірақ оянды таңдай кеуіп жатыр денесі зілмендей басы меңзең әрең орнынан тұрған ол киімдерін киіп балалары оянғанша дастарханды жинап қоймақ болды күйеуінің жұмысқа кетуіне әлі уақыт бар оған таң түнімен ішсе де таңертең түк болмағандай жуынып шайынып кофесімен сорпасын ішіп жұмысқа бара береді ал бұл ішкен күннің ертеңіне басы қазандай болып тірлігінің берекесі кетеді тек жата бергісі келеді жатып та қарық болмайды өзін өзі жек көріп іштей ұрсып жатады кең әлем тарлық ететіндей тынысы буылады жер бетіндегі ең жексұрын жанға теңейді өзін осы халінде түннен қалған ыдыстарды жуып бос шөлмекті қоқыс шелекке тығып үсті басын ретке келтірген лашын күйеуінің жанына келді оны оятып шайын беріп жұмысына жіберуі керек не боп барамыз ақжан деді күйеуінің бас жағына келіп отырған ол ойпырмау ғой не болып қалды енді таң атпай ханымды шүге кірістің бе деп телефонына қол созған ол сағатты көріп басын қайта жастыққа қойды мен ішкім келмеп еді сен ғой сенің ішкен түріңді көргім келмейді сол үшін жиіркеніп жек көріп отырмын өзімді ертеңіне осылай сайрауынды қойшы мен де білемін ішіп алып ертеңіне өкінуді одан да кеше бас тартпадың ба менімен жағаласып стаканыңды көтеріп шыға келесің маған не бір екі стақаннан соң тыныш ұйықтайтын едім ешкімге зиянымды тигізбей тыныш ұйықтамайсың ғой сен ақжан қояйықшы осы бәлені сенен жалынып өтініп сұраймын ішпеші ішпейікші бұлай кете берсе арты жақсы болмайтынын жүрегім сезеді сен ішкілікке салынып бара жатсың мен маскүнем күйеумен өмір сүре алмаймын ол үшін мен де сенің деңгейіңе түсуімге саған қосылып ішемін деп мен де қиналып кеттім ішпеші жалынамын не деп кеттің кім маскүнем мен бе мен қашан ішіппін ішсем үйде азырақ андасаң да маскүнемнің қандай болатынын білмейді екенсің болды ішпесек ішпейік саған байланысты бәрі мені адам қылуда алқаш қылуда тек саған байланысты басыңнан орамалыңды тастамай бес уақыт намаз оқысаң мен сап тиылатын едім е менде алладан қорқамын ғой әйелім аппақ болып намаз оқып жүрсе мен үйге арақ әкелуге жүрегім дауаламайды деген күйеу мұның өзін кінәлады бірден намаз оқуды үйреніп жүрмін бастаймын ертеңнен бастап бес мезгіл намазға жығыламын сен маған уәде бердің ғой мен де саған уәде беремін ендеше ал сен еркек атыңа лайық болып уәдеңнен тайқып кетпейтініңе сенемін деген лашын тас түйіндей бекініп отыр күйеуіне ішкілігін қойдыру үшін бар амалын жасап көрді нәтиже жоқ тек осы намазға жығылу ғана қалды бірақ оның жауапкершілігі үлкен бастады ма тастамау керек өзіне сенбей келді осы уақытқа дейін ендігіде өзіне сенсе де сенбесе де басқа жол жоқ кейінге қалдыра бермей намаз оқуға шын жүрегімен ниет етті сен намаз оқуды бастасаң өміріміз нұрланады берекеміз де кіреді мен де кейін саған ілесіп сәждеге жығыламын деген ақжан да әдеттегідей уәдені үйіп төгіп жатты жаңа өмір бастауға кіріскен лашын тапсырыстарын шетке сырып қойып алдымен үйдің ішін қағып сілкіп тазалауға кірісті моншаға барып тәнін де тазартпақшы үйден салаттың үш төрт түрін жасап лашын айналадағы дүкендерге өткізіп тастайды жұмысы сол декретке шыққан кезінде ермегеткен осы еңбегінен қазір жап жақсы табыс тауып отыр өзі би өзі қожа болып үйреніп қалғандықтан мұғалім мамандығы бойынша жұмыс істегісі жоқ математик күйеуінің жағдайын көріп жүр бастықтарына тәуелді болып бір айлыққа телміріп отырады оның үстіне оқу ісінің меңгерушісі түрпектеп күн бермейді күйеуіне директор да алакөзденіп жүр соңғы кезде олардікі де жөн болар ащы суға жақын мұғалім оқушыларға қалай үлгі болмақ қанша білдірмейін десе де ішкен күннің ертеңіне кілкілдеген нұрсыз көздер мен кешегі ішкілікті жасыра алмайтын тәннен шыққан иіс жұмысында күйеуінің беделін түсіруде обалы не керек ақжан өте білімді оқушылар да бұл ағайды қатты құрметтейді сабақты өте жеңіл түсіндіреді әр түрлі ойын ұйымдастырып енжар оқушылардың өзі ақжан ағайдың сабағында белсенді қолы ұзын қалтасы қалыңдау болса профессор болып отырар ма еді осы уақытта өз біліміне сенгендіктен сөзі де өтімді коллективте жұмыс барысына байланысты кемшілік көрсе лауазымына қарамай кімге де болса жүзін бар демей айтып тастайды сауаты шамалы оқу ісінің меңгерушісімен жауласып алуының да негізі осында есеп кесаптеме қара сөйлемнің өзін қате жазатын сол сауатсыз бастықсымақ орнымда алып қояр деп қорқар ма екен әйтеуір шүйлігіп алған мектептің құрсауында шектеліп қалғанына қынжылып жүргені аздай бастықтардың дікеңдеп түртпектегені ақжанды амал жоғараққа жақындатуда солай кейде күйігін басқысы келеді әйелі шырылдамаса онысын өзі сезбейтін түрі бар күйеуі мен қызын мектепке баласын балабақшаға шығарып салған лашын үй жинауға кірісіп кетті намаз оқуға ниет еткеннің өзі бір ғаламат күш сыйлағандай көңілді әйтпесе басқа кезде ішкен күннің ертесінде кешке дейін езіліп жата беретін моншадан келген соң ұзын шашын түйіп жаулығын тартты ыңғайлы ғой деп үйде қалай болса солай киініп жүре берген екен тізесі шыққан сұр шалбары мен қап сияқты кеңейіп кеткен футболкасын қоқысқа тастады ауылға барғанда киермін деп сақтап қойған ұзын әдемі халатын киіп еді әп әдемі әппақ келіншек болып шыға келді кешке жұмыстан келген күйеуі менің келіншегім сұлу екен ғой осылай жүргенің саған керемет жарасады деп мақтауын әбден келтірді жайнамазын жайып намаз оқып отырғанын көргенде таңданысын жасыра алмады қуанып жүр өзі саған ризамын әлі бәрі жақсы болады деп қойып отыр етті асап намазға жығылғалы лашының ертеңгі күнне сенімі оянғандай панасыз емес екенін сезініп қорғаны бардай жүрегі де тыныштала бастады осы уақытқа дейін қиынсынып жүргені бекер әрекет етсе бәріне уақыт табуға болатынын түсінді барлығы ұйықтап жатқанда таң намазына тұрып құлшылық жасаудың өзін еткен ғанибе бойына күш енгендей күні бойы өзін жеңіл сезініп жүреді намаз оқымай тұрып үлгере алмай жүрген тірліктерінің барлығына да уақыт табуда осы кезге дейін соза бермей неге ертерек бастамады екен үйдің де берекесі кіріп қалғандай тұйық мінезді райгүлі де ашылып жарқын мінез танытып таң қалдырып жүр мағжаны бұған қосылып намаз оқиды кейде бұл еңкейсе еңкейіп тұрса тұрып алақан жайып балапан жүрегі жаратушыдан өз тілегін сұрайды балам не деп күбірлеп отырсың деген сұрағына титтей мағжаны папам мен мамам ұрыспасын ақшамыз көп болсын папам машина алсын деп сұрадым дейді інісінің сөзін райгүлі бақытты болайық деп айтсай деп түзеп қояды бала тілегі қабыл болса қанекей ақжан уәдесінде тұрып ішпей жүр осы күйі мүлдем тастап кетсе тәуір болатын еді бес мезгіл сәждеге жығылғанда алақан жайып сұрайтыны күйеуінің де иманға келуі бірақ оның сыры мәлім алғашқыда мұның намазға келуін құптап қуанып нәпсісін уақытша тыйғанмен күндер өте сыр алдырып қойып жүр аз күліп көп ашуланып қабағы бір ашылмайтын болған күйеуінің кісімсіп шеке басы тырысып ешкімді жақтырмайды мұның сөзінде өзінде, де балаларының шуылдап ойнағанын да ұнатпай ұрсатын болыпты бұл үндемейді тек ішпесінші мейлі өмір бойы қабағы ашылмай қалса да сол бәледен аулақ болса болғаны алайда бір айға да жетпеді сен намаз оқуды бастасаң мен де шуды тастаймын деген күйеуінің шыдамы бір айға әрең жетті бүгін ол өлесі мас үйге қалай жеткені белгісіз есікті ашса дуалға сүйеніп аяғында әрең тұр құлаған ба үсті басы лай күйеуінің мынау халін көрген лашынның әлемінде лезде қара түнек орнады сып болып ала көзімен ата күйеуін сүйіп үйіне кіргізді еріксіз лағнет айтып қалды неге ішесің ішпеймін деп едің ғой не мынау түрің бомждан бетер болған мынау түріңе мың нәлет шошқа деді аяғымды шеш кім шошқа е бері қара деген ақжан ас қайта кетіп бара жатқан әйелін айқайлап шақырып алды өзі кіре беріс бөлмеде отыр мұндай кезде күйеуінің айтқанын істеу керек әйтпесе төңкеріп жіберер қайта келіп күйеуіне жек көре қараған лашын еңкейіп оның аяқ киімін шеше бастады сен неге маған олай қарайсың жек көресің ғой мені білемін мені жек көресің осы албастыдан қашан құтыламын деп жүрген шығарсың аз қалды шыда құтыласың арманыңа жетесің олай қарама маған деген ақжан еңкейіп аяқ киімін шешіп отырған әйелінің басын ұқып қалды тарт қолыңды іштің бе енді тыныш ұйықта барып деген лашын одан сайын сұрланып кетті